soy Raúl, el hermano. No, no, no, la cargues, no la puedes cargar. Tía, no te preocupes, yo estoy bien, me siento bien. No, no, tienes que cuidarte, como dijo el doctor Rivas, por favor, no la cargues. A ver, por favor, Matilde, llévese a esta niña, sí, no, por favor. No, no, no, Señor, me alegro que haya vuelto tan pronto. Su recámara está lista por si quiere acostarse. No, necesitas de casa. A ver, dame a la niña, por favor, Ricardo, Ya te dije que no, tía. Vamos, mi amor, vamos a la recámara y te vas a acostar con papá. Vamos a descansar un rato para que me cuentes todo lo que has hecho en estos días. ¿Cómo estuvo señor, el colegio, mi amor? Señor, se me olvidó decirle que me llamó el señor Cristóbal. Ah, Ay, esa señorita, la amiga de mi difunta señora Elisa. ¡Matilde! Sí, señora. Cuando llame a esa mujer, dile que Ricardo está descansando por